سلام و درود بیکران خدمت شما عزیزان همراه امید که در نهایت سلامت و تندرستی باشید به این درس و این کلیپ خوش آمدید در این کلیپ قصد داریم با هم یکی از داستانهای معروفی که اکثر شما شنیدید و بلدید رو با هم مرور و تمرین کنیم و در خلال این داستان کلی لغت و جمله و عبارت انگلیسی یاد بگیریم Once there was a shepherd boy who became bored when he watched over the village sheep grazing on the hillside. روزی روزگاری پسر چوپانی بود که وقتی داشت از گوسفندان حین چرا در تپه ها مراقبت می کرد و آنها رو می پایید حسلش سر رفت و کسل شد. Two entertain himself, he sang out, Wolf, wolf, the wolf is chasing the sheep. برای اینکه خودش رو سرگرم کنه فریاد سر داد گرگ گرگ گرگ دنبال گوسفندا گذاشته When the villagers heard the cry, they came running up the hill To drive the wolf away. وقتی روستاییان صدای فریاد رو شنیدن سریع به سمت بالای تپه دویدن تا گرگ رو فراری بدن. But when they arrived they saw no wolf. اما وقتی روستاییان رسیدن گرگی ندیدند. The boy was amused when seeing their angry faces. پسر چوپان وقتی که چهره های عصبانی روستاییان رو دید سرگرم و سرخوش شد. Don't scream wolf boy, warned the villagers when there is no wolf. روستاییان به پسرک چوپان هشدار دادن وقتی گرگی در کار نیست علکی داد نزن گرگ گرگ. They angrily went back down the hill. روستایان با ناراحتی و عصبانیت از تپه پایین رفتن. Later, the shepherd boy cried out once again, Wolf, wolf, the wolf is chasing the sheep to his amusement. بعدا پسرک چوپون دوباره برای سرگرمی خودش داد زد گرگ گرگ گرگ دنبال گوسفندا گذاشته He looked on as the villagers came running up the hill to scare the wolf away. او به روستاییان که داشتن بر بالای تپه می دویدن که گرگ رو فراری بدن نگاه کرد. As they saw there was no wolf, they said strictly, Save your frightened cry for when there really is a wolf. وقتی روستاییان دیدن گرگی وجود نداره اکیدن و با جدیت گفتن فریادت رو برای وقتی که واقعا گرگی باشه نگهدار. Don't cry wolf when there is no wolf وقتی گرگی نیست داد نزن گرگ گرگ But the boy grinned at their words while they walked grumbling down the hill once more. اما پسرک چوپون به حرفای روستایانی که داشتن با غر زدن دوباره از تپه پایین میرفتن پوزخند میزد. Later, the boy saw a real wolf sneaking around his flock. کمی بعد پسرک چوپون یه گرگ واقعی رو دید که داره دورور گلش سرک میکشه. Alarmed, he jumped on his feet and cried out as loud as he could wolf wolf به حالت هشدار پسرک روی پاش پرید و ایستاد و تا جایی که میتونست فریاد زد گرگ گرگ But the villagers thought he was fooling them again and so they didn't come to help. اما روستاییان فکر کردن که پسرک داره دوباره سر به سرشون میذاره و اونا رو دست میندازه و واسه کمک هم نیومدن. At sunset, the villagers went looking for the boy who hadn't returned with their sheep. وقت غروب روستایان دنبال پسرک چوپان که با گوسفندانشون برنگشته بود رفتند. When they went up the hill, they found him weeping. وقتی که روستایان بالای تپه رفتن، پسرک را در حال گریه و زاری دیدند. There really was a wolf here. The flock is gone. I cried out, wolf, but you didn't come. He wailed. پسرک چوپان با ناله و شیون گفت اینجا واقعا گرگ بود. گله از دست رفت. من فریاد زدم گرگ اما شما نیومدید. An old man went to comfort the boy. پیرمردی برای آروم کردن پسرک پیش اون رفت. He said, Nobody believes a liar, even when he is telling the truth. هیچ کس حرفای فرد دروغگو رو باور نمیکنه حتی اگه راست بگه. همانطور که از محتوای این داستان برمیاد صداقت و راستگویی یکی از مهمترین اصول زندگی و از بنیادی ترین ارزش های اجتماعیه. بسیار سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید. همین همراهی و فیدبک های مثبتی که به ما میدید انرژی و توان مضاعفی به ما میده که در کانال انگلیسی مثلاب خوردن بهتر و بیشتر خدمت رسانی کنیم. محتوای ارزشمند این کلیپ و سایر کلیپ های آموزشی ما رو با دیگران به اشتراک بگذارید و انگلیسی مثل آب خوردن رو به دوستاتون معرفی کنید تا اونها هم از محتوای کانال استفاده کنند. خداوند یار و یاورتون.